Hola, nosotros pertenecemos al Rotary Santiago Monumental de República Dominicana. Te invitamos a ti, México Aguascalientes, a que participes en esto. En Interact te enseñamos a ser líderes positivos, llenos de paz. Llevamos felicidad a los hospitales. Interact es un grupo de jóvenes para ayudar a los demás. Compartimos y, y damos sin esperar nada a cambio. Nos ayudamos los unos a los otros les damos cariños a los abuelitos. Más que amigos, somos hermanos. Somos una gran familia. ¡Somos!